Yeah. السلام عليكم معاكم فيديو جديد مع ياسولوس في كل حاجة ومعانا في الفيديو ده مصعب تحت التين بالحماسة معاكم بتعلم الأسطوري بصوا يا جماعة أنا أعتقد أنا قلتها أو ما قلتهاش لسه أو مش عارف إيه أو أنا قلتها في الفيديو اللي فات من أقول اللي قبله قلتها مرتين مش فاكر بصوا استخب هخبي البتاعة دي في النوتش استخبي استخبت في النوتش شوفوا صح انت دوست بس دوست آه، حطيتها حطيتها هنا تمام هي بتبقى مستخبية عندي بالنسبة لي مش عارف بالنسبة لكم ايه دي الخريطة طبعا تقريبا انا وانا بقول نفس الحاجات صح؟ امم دي الخريطة صح انا بقول نفس الحاجات نفس الحاجات اللي انا بقولها بقولها تاني ايوه تفهمش انت او ما قلتهاش قبل كده والله ما فاكر ايوه ما قلتش الخريطة دي لا تصدق قلتها ما قلتهاش بجد ايوه سيبوا لنا يا جماعه في التعليقات قلتها ولا ما قلتها لا ما احنا مش هبل بقى هنستنى ال 5 سكندز يخلصوا بعدها نبدا ال game عشان نفس الحاجات اللي بتحصل هنتظم تاني ونبدا بقى نلعب let's go بص بقى موسى انا هقف هنا كده فوق دي كده ما ينفعش ما ينفعش انت ممكن تسيب السلاح وتنط على استنى بالله انت ممكن تسيب طب جهز استنى بالله اه بقى موسى انا هاخد الخوذه تعال اخد ايه بقى فين ال vest؟ vest. اللي هو إيه؟ اللي بتلبس الهدوم الهدوم ده سلاح ده في الناحيه التانية يا حبيبي خد بدل المسدس بس اخد بدل المسدس ما ينفعش اه ينفع فين بقى ال... فين في الناحيه التانية فوق البتاع دي ايوه امم دي شنطه دي ولا ايه ده خوذه برضه طب نشوفه هي استنى ده مسدس ده جامد اصلا ايه السلاح ده ده طويل يا نهار اسود ليه ده يخلص على اي حد في لحظه هم عندي هم ولا فين انا ما ما التحمتش لا عندك عندك عندك عند, عند مكاننا احسن حاجه اعرف اخلص عليهم بمنتهى السهوله اوبا مش شايفك انا يعني يلا انت كان بيقتلك ولا طلقه كانت فيك وما ضربش اصلا مش هو طلقه جت فيا عشان انا حريف يعني هو مضربش انا اما نضرب بعض المفروض التيم اما نضرب بعضه عشان كده مش بحب العب صوره عشان هما ما بيعملوش كده اهو جايين من هنا شفتهم شفتك شفت ايه؟, ايه ده مين اللي كان انت معاك انت معاك وان كيل خلينا نشوف اي حد بقى اديله ماشي لازم يعني مصعب اول ما اشوفه ايه ده ما جاتش وحشه صح لا طبعا طبعا وحش نخش بده ال... انت كان معاك ايه آه، السلاح اللي هو اللي في الارض ده لقيته في الارض لقيته هنا في الارض تقوى سلاح اه مش شايفه انا اللي هناك ده يعني تقوى سلاح انا شايفه من هنا طقوس انا بصراحه بعرف اضرب بيه مالتي كل يعني ايه مالتي كل يعني كلتين انت كلتين في نفس الوقت كلتين في نفس الوقت بعض اه. وانت بقى ك... عارف كاتلك كت... ما نقصتش كاتلك ايه اه مش شايفه انا ده يعني صح هو متوقع ان انا مش شايفه بعمر يلا مفيش احترام مفيش احترام للتعميل يلا لا انا يا جماعه مش عارف ليه بسمع صوت دقات قلبي كده في البتاع صح والله انتوا بتسمعوها في في والله انا ببقى حمود إيه دبل كل لا كل واحد التاني مستخبي وصاحبي صاحبي خلصوا عليه اه ده انا مش شايفه يعني ده كان لما يستخبى هنا انا مش هشوفه يعني مش هشوفه يعني انا اهبل مستخبي ولف بابا اهبل انا أهبل. انا ايه مش ههبل انت اخويا انت اخويا ما ينفعش اقول كلمات عيب عليك بجد حبيبي آه، إيه، إيه، اللبس اه لبس اهو هنا في لبس يا جماعه هو ايه اللي بيحصل مش عارفه نط كلنا عايزين ناخده صح اهو الله يجيله يلا بينا يا جماعه ايه ده طب واصحابي بيعملوا ايه قدام واصحابي يلا إيه؟ بقى روح روح خد الخوذه حبيب قلبي درس اه عشان اتنين اه انت انت يلا انت يلا حبيبي بابا كده هو يلجلج واحنا نخلص عليه من ورا صح انا شفت واحد ملجلج ملجلج تعالى مصعب نعمل الحركه بتاعتنا برضه اللي عملتها قبل كده فاكر بتاعت ان احنا نستخبى تو تو اوه مش شايفك انا يعني صحابي مش شايفينك اما انا شايفك nice job سامعين يا جماعه لا مبقتش بتحصل دقات القلب روح هيلبسوها قبل ما تكمل تاني اهو سمعتها يا جماعه اهي خلاص الصوت عدل هو اه هو اه مش شايفينك احنا يعني لا نهيل بسرعة خلاص نهيل اهو الواد تاني شوف الواد كلنا هنا الله اكبر وراك الواد الواد هنا خب اجلك الواد ده وانا وانا طلقتي خلصت يا نهار اسود خلص عليه هو فل عشان اتقتل تمام كده يا جماعه ده من غير عارف من غير ايه؟ انا مش شايفه يعني بصوا يا جماعه بصوا الواد ده هقتله اهو عمرك ما شفت قتل واحد من غير يا ابني جالي من هناك انا كنت كنت بحسبه هيستنى تسعة اه انا كده جايب كومبو خمسة كومبو خمسة خمس كلات ورا بعض انا غير ما اموت هتحسد دلوقتي صح؟ امم هو اه، هتحسد صحابي صحابي بيقتل ناس هنا من غيري هتجيب القنبله انا مات مت بص اتحسدت اتحسدت اجيب ال combo السادس بس لا بتهزروا ماشي كويس خمس كومبو خمس خماسي جامد يعني, يعني معاك تسع كلات انا اقصى combo هقدر اجيبه تاني خماسي عشان يكون ال game خلص اصلا صح لا قرب نص الجيم خلص وهم 12 كيلو واحنا 31 12 سبحان الله يعني هم هم كده كسبانين اصلا هم اه احنا ايوه ما انا عارف بس بتهزر في بقى ناس هنا بتبقى ملجلجه فاهمني فبحر ده ده لا ده مش ملجلج مش ملجلج سيبني في حالي ايه جراك؟ ايوه ما انا عارف وانا مستنيه يجيلي عشان اخلص عليه او عشان هو خلص عليا بمعنى صح آه، ايوه صح طيب يلا اوعى أيوة، ايه ده من فين انت رايح تقعد على الكرسي مش عارف مش عارف انا بقعد بقى ده على حقي انت رايح تقعد على الكرسي يلا بقى يا قولها ايه مش هقولها اوه في... لا ده سلاح كويس ما انا فاكر كان سلاح وحش بس دلوقتي سلاح كويس صح كنت اخته بسرعه و... اخده بدل المسدس لا ما ينفعش تاخده بدل المسدس ايه ميت طلقه آه، ده اوتو ما تقوليش مش اوتو ده اوتو كويس الحوار مني ميت خد الخمس كلات واكسب او نكسب بمعنى اصح هما مش بيجوا ليه اه انا برجع مكاني حلاوتي وفي ايه الصوت بقى ضعيف صوت انا مطيت انا الطرش الجهاز ده مصاب هما فين متخبين جوه ايوه حد عايز يعيش راح فين يا جماعه فين التيم فين اللي ضدنا مفيش ولا واحد اللي في بالي بالك عملوا ليف كلهم معقوله لا ازاي لا طب يا جماعه ثانيه واحده وهجرب طب يا جماعه رجعت لكم تاني معلش بس كان في مشاكل حصلت يلا بينا بسرعه ايه فاضل لنا كل بس انا مش لاقي ال team والله كسبنا كسبنا كسبنا اه يعني بصوا هي بنت اه بس محترمه لابسه يعني زي بقيه الناس اللي احنا بنشوفهم في البابجي بصوا يا جماعه دلوقتي انا محتوى انا هوقف فيديو واخش بابجي لايت جيمين كده في السريع او game واحد وننجز ونخلص الفيديو عشان انا في اوقات امتحانات وكده مش هينفع اسجل بكم اكتر من فاهميني عندي مذاكره يعني ماشي فهخش ببجي لايت وارجع لكم طب يا جماعه رجعت لكم تاني آه، دخلنا آه ببجي لايت اهو game. جامد بصراحه ما اعتقدش ان انا صوتتش على قناتي تقريبا وما اعتقدش ان حد صوره قبل كده هو ممكن يكون بس يعني تحديث جديد بصراحه آه طبعا كل فيديوهاتي بتبقى هزيمه مضحكه الا ده ده مش هزيمه مضحكه يا جماعه ايه ده هو طولنا كده ليه ده مش هزيمة متحركه مش شغال معقولة مش مش لقطة معقولة معقولة في ناس بتلعبها دلوقتي يلا بس التحديث ده ببجي لايت only only اطلع خش تاني مش ببجي العادية بتاع الحاجات دي مش ببجي العادية طب ايوه يبقى انا دخلت في حاجة تانية خالص بس ما دخلتش الجيم يوه طب ما تشوف الحاجات اللي احنا ناسيينها هنا لا تعالوا نخش اتنين مثلا عشان ايه نشوف يلا بقى ايوه في اتنين كويس في اتنين ايوه رب نكون مع واحد اسطوري اصلا ببجي اللي عامل ببجي صح لا لو انت غ... لو اول ما هي نزلت بيكون هو اللي بيلعبها بجد امم طب ممكن مصعب احنا عايزين عايزين ننزل مع اه احنا بقى قلت لكم على تحديث انا كيبورد تقريبا ولا لا تحديث ايه كان في تحديث الانجي بيرد في ببجي ببجي لايت بصوا يا جماعه شايفين اصل البتاع قد ايه هتلعب في الاستديو آه. شايفين دي الزون دي الزون الزون اه والله صغير بصور عشان حصلت معايا قبل كده سجلت تحت ثلاث فيديوهات لما اطلع بصور كلنا نفس الشخص بنفس اللبس اجمد حاجه بصوا دي zone. والله شايفين قد ايه دي بيبي دي بقى باللي ينزل اسرع فاهمني فانا كده انزل بطيء عايز بس انزل في ال stadium على طول عشان ايه مباشرة يعني التحديث ما انا ما نزلش بتاع الهليكوبتر لا ده في حاجة تانية شايفين انا انا رحت بشط غصب عني بايدي انا كنت ايدي جت بالغلط رحت بشط وكنت عايز افتحه كنت عايز هو يفتحه لي عشان يبقى اخر وقت ايوه ده بازوكا بازوكا fight. ايه رايكم ايه رايكم يا جماعه كلنا معانا بازوكات كله على كله نشوف حد خلاص مات اتشافت خلاص مات لو صاحب ايه ده صاحبي اتقتل اه ولو مت تروحش بنت تاني لغايه الوقت يخلص والله في وقت فين مش عارف اهو في واحد هناك اهو ما جاتش فيه اهو هتيجي فيك يلا مات معقول اه في ناس هنا في واحد تاني هنا في كذا واحد في كذا مكان اهو في واحد هناك اهو ده اسمه الاب اه مصاب اه بقى فوق الواد يلا يلا مش هتجيبها فيا بيتحرك بيتحرك بسرعة الواد شايفين بيتحرك بسرعة وانا كمان بيتحرك بسرعة عشان متجيش فيا انا او انا مت انا مت ام ديد موت يلا خلاص قتلنا بعض لا انت هتموت انا بس انا انا هموت خلاص بس بتوصل من تاني على فكرة عارف صاحبي هيجي ينقذني ولا بصوا على طول كده اضغط ايه اضغط ايه اقلب انزل غصب على طول يلا يلا انت واحد صاحبك ايوه بصوا بقى يا جماعه انا بنزل باقصى سرعه باقصى سرعه اقصى سرعه ازاي؟ 234 كيلو في الساعه بصوا بصوا ومفتح الباشوت يقول لي افتحه مش هفتحه هو اللي يفتحه لي غصب عني فاهمني آه. هو صارفين السرعه اصلا ليه عشان بي... في ناس بت... لما بنبقى يعني بيقدروا بيقنصوني وانا في الباراشوت في واحد هناك اهو بس اجيبه ما جبتوش هو عارف ان انا ضغطت عليه فهيجيبه وفي ادوب بقى خلينا نستخبين هنا لا بلاش يلا يلا ادوب هناك اوبا هناك اوه في واحد شايفين اه ده هيجيبني ده صح شوب انت تعرفش ايه ده مضربتش ما بيموتوش يا جماعه خش خش وروح له يلا بينا تعالوا نجرب نجرب مصعب ماشي مصعب شكله عايز ينام ايوه عايز انام مصعب ما عندوش حماس وعايز ينام خش بقى كده انا جاي لكم حماس اهو في ايه ايوه كده ياسين طيب. اطلع لهم يا جماعه شايفين انا طشت هقفل الصوت انا برضه لا اقول لك حاجه انا مش عايزه اضرب خالص محدش يعرف ان انا ايه ده عرفوا عرفوا ايه ده اوبا طالعين ورايا بقول لك ياسين ورايا في حركات في, في كذا واحد طالع في حاجات جامده قوي يعني في واحد هنا استخبى في اي في واحد هنا شفتوا فوق آه. اه انا ب heal. ما متش ما متش ما متش الحقني يا صاحبي ولا ولا صاحبي الحقني ايوه انا وانت انا وانت مع بعض انا وانت مع بعض يا أيوه. صاحبي آه، انا موت امبيد آه، امبيد احسن حاجه هو انت 15 ثانيه كتير صح اه على آه، بطني بصوا يا جماعه يعني مثلا تلت ساعه مثلا ال game ده يخلص ونقفل الفيديو طبعا هتقولوا هتتضايقوا معلش برضه احنا في امتحانات يعني احنا قبلنا ان انا بنزل اصلا صح مصاب ايوه مصاب صريح ايوه في كل حاجه كل حاجه ايوه ايوه بصوا انت صريح ايوه انت أيوة. جميل ايوه ايوه ايوه ايوه أيوة أيوة ايوه ايوه لا انا مش عايز انا عايز انزل فوق الاستاديوم ايوه ايوه بص بطل بطل أيوة ايوه ايوه ايوه فوق الاستاديوم بالظبط تنزل فوقيها بعد تموت كده بقى يا جماعه لا في ناس اهو اضرب اضرب بيو كده محدش شايفني صح بتموت كتير كتير صح انت موت كام انا كنت في واحد نزل جنبي بينزلوا تحت سيبهم بينزلوا جنبي انا اتقنصت مين اللي شافني مين اللي شافني في حد شافني في ناس طالعه وفي حاجات اصلا وحركات صح مين اللي خل... مين اللي كان اوه في واحد في اعلى من كده صاحبي هيعرف يجيبني يا ترى في اعلى فين فوق صح صاحبي انا هنا صاحبي انا بنزف اهو صاحبي اهو هنا جنبي صاحبي صاحبي اهو هيني هيني اجمد واحد صاحبي اجمد واحد في مصر يلا بينا يا صاحبي قناص بتاعنا يا صاحبي خلاص صعب هنا صعب هنا صعب هنا واحاول طب ازاي بتهيل معايا تهيل معايا هيل ايوه انا كنت بحسب ان انا مقفل فيديو يلا يلا يلا الله اكبر والله اكبر ولله الحمد صاحبي بيموت معلش يا صاحبي انا اسف جدا مش هقدر اجيلك انا اسف انا مت صاحبي <laughs> صاحبك بيموت آه، انت عارف ليه انا مصاب انا مت ليه عشان كان صاحبي محتاج مساعده وانا ما ساعدتوش ايوه ربنا انتقم مني ربنا بيعاقبني انتقم مني للدرجه دي ايوه معقوله ماشي يلا بينا هنخش برضه في نفس المكان ماشي آه، ماشي صاحبي نزل معايا حبيبي ماشي يلا بينا عارف انت كنت هتنزل فين انا عايز انزل في ال school ايا كان بقى انا برضه فتحت الباراشوت غصب عني صح ايوه بصوا انا لازم ادوس كده عشان انزل بس انا بدوس كده هو في مكان انا مش عايزه اروحه يعني انا بصوا انا عايزه انزل في ال school فوق ال school ولا اسمه ال stadium فوق ببجي لايت اسمها استاديوم فوق ببجي لايت بصوا ايوه انا عايز انزل هنا لا لا مش بعيد مش بعيد بصوا بصوا هينزلني فين انا عمال اعافر معاه بصوا بصوا هينزلني فين في الاخر هنزلك هنا ايوه بس بصوا بعد ايه بعد ايه بعد محاولات مبزوكة انا عايز اطلع بسرعة صاحبي بيموت لا ما هو يعني ما احنا كده انا اصلا مش عايز يعني انزل مع team فاهمني فانا نزلت معاه كده عشان هو كان صاحبي بس نزلت معاه كده عشان ايه اوديه عشان ما يزعلش فاهمني امال ما تساعدوش دي خيانه تساعدوش دي خيانه امم لا مش خيانه أمم، أمم، أمم. ايه خيانه لا خيانه في واحد هناك كده انا اقعد انا اموت الجيم خلص طب يا جماعه للاسف الشديد انا هقف لحد هنا عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدوسوا like. وكمان يا مصعب مصعب سبسكرايب مالك الحماس صح؟ ايوه ومع السلامة يا جماعة اكتبوا لي في التعليقات عجبكم انتوا الجديد ولا لأ ولو عجبكم دوسوا like ودوسوا like بصوابعكم كلها وبقكم وكل حاجة وبس مع السلامة كون في الفيديو الجاي مع السلامة I gave you my heart